ұлтымды сүйем дей берер әркім тілменен айтады оңай сүйудің шартын білмеген шын сүйген адам отанын ұлтын өз елін нәпсіге еріп өзі үшін өмір сүрмеген махаббат деген жай қалған бақша мәуелі ұғынар оны болса егер сана сәуелі ұлтыңды сүйсең құлқынның аузын құлыптап өзіңді түзе ісіңді түзе әуелі ұлтыңды сүйсең басылмай жүрек ынтығы жатпайсың шалқып таппайсың дамыл күн түні арқа да жарқа алаңсыз сүріп өмірді ұлтымды сүйем дегенің қандай күлкілі жастарға тәлім тәрбие беру ортақ іс жұмыла жұртым жұмсауың керек сарқа күш ұлтыңның қымбат құндылықтарын қорғауда ар намысты ойлап арыстан болып арпалыс жақсының жаны адалдың көңілі бағасыз ғұмырын көп ел елестете алмас парасыз ұлтыңды сүйсең пара алма берме алқызба сүрсін жұрт өмірін қайғысыз қамсыз наласыз санасы қалың ұйқыда сенің ұлтыңның былқ етер емес келсе де бәле бұл күн көз ашып жатыр теледидарға телміріп оятып оны алуға жылдам ұмтылғын ортаяр көңіл жағдайын ендің ой қалса опыр да топыр ойсыздар толған тойғанша, ұлтыңды сүйсең шайқасу керек болады ең соңғы қазақ арағын мүлдем қойғанша қайғырып жаның жетім мен жесір хал үшін тастайсың мынау тірліктің мәнсіз жарысын қолжаулық болған қаракөз қарындастардың қорғауың керек абыройы менен намысын қосуың керек жартының бәрін бүтін қып жалғыздық толы қоғам боп қанша ұтылдық отыру саған болмайды ошақ қасында отбасы бақытын сезіну үшін бүкіл жұрт кім ермес саған турасын жолдың ұсынсаң қалауын жанның құрбан қып ұлтың үшін шал біреуге үгіт біреуге көмек бер дағы көбейту үшін халқыңды барлық күшің сал біреуді тыңдап қуансаң түзу жан ба деп сөзінен ісі жатады болып сәл бөлек дәлелдеу де артық дәл қазір біздің отанға мен болсам емес ел болса деген ер керек татулық деген таусылмас бақ қой тірлікте сұрланып өңің санаңда суық сыр бүкпе ұлтыңды сүйсең ұртыңды бекер бұртитпай бұртыңды қой да жұртыңды шақыр бірлікке бітпейтін сауық жетпейтін байлық соңына салпақта беріп шайтанның түспе торына шыбындай жаның шырқырап ұлтты шын сүйсең жұртыңды баста жұмақтың даңғыл жолына ұлтыңды сүйсең